お友達100万人いるはずなから楽勝だと思ったんだけどなそんなことないですファンレターだって届いてるんですからね今読みますからイルハートがどれだけ愛されてるかちゃんと見ててくださいよえー、っと神奈川県在住の会社員 A さんこんにちはイルハートちゃん こんにちはえっ、ー、と毎回動画楽しく拝見してます責任者に負けず頑張ってください僕も陰ながら応援してますえ陰ながらじゃなくて堂々と応援してくださいなんでイルハートを応援するのにコソコソする必要があるんですかこれはたまたまこの人がシャイだっただけでなんで笑ってるんですかみんなからの励ましのお便り待ってます ねくれてる人は本当にありがとう